السبايك هنا Hello. Hi. Man. Ara <laughs> ara. what the shit? Yeah, yeah, yeah. My, my fucking Is this girl, a my, my thing? fucking ex told Actually, me no, that. no, wait. Such a thing. Yeah. Is it one thing? I'm. What? Uh, uh, why? Why? I mean, I mean. My fucking ex told me. I it. would clap, but I can't. But like, why? I don't know. You're pushing me. where? Yeah, I got you. Careful, one spawn. There's one guy in spawn from A. Someone's oh. grabbing. Someone's grabbing the one there. Wow, what? Did I just miss? One more top man. Santiago. on A side, you don't need to rush. He's one top. I think he might be behind. Yeah, nice. Man, I am lagging. I think I am 100% lagging. سأدخر Am I Oh my lagging? sky, if you do well, I'll add it, add it, you later. Yeah, no. Like, I mean, each to their own, but. I mean, <laughs> God, I mean, تحايل علي I seriously need some help. Are <laughs> we flashed? Oh no. Well, we could go to bronze tonight. Flashing mid. Minus 44 arrays. Uh, Are we going into bronzes and ice? Because I'm actually okay. doing Wait, wait, wait, wait, wait, just... Psst. Fine, I'll go uh, spawn. Uh, one mid. Yeah, we know. No, I'm looking courtyard. Not, uh, not true. انطلقي Man, I cannot fucking aim. What? آخر لاعب باق No 65 on Omen تبقت 30 ثانية جار المسح المنطقة أمامنا من المعادي كابوسا لكنني لم أخشى الظلام يوما أنجزوا مهمتنا أعيد التلقيم أعيد التلقيم في حامل ال spike سقطت السبايك في إيه أقمت الجدار ال spike بحوزة آخر لاعب باق ارفع رأسك نحن Valorant. نحن مقاتلون الاسترخاء أخيرا أو هناك وحش مرعب بداخلك يا سكاي أطلقي عنانه البشر الثابر هنا متحركة تبقى عدو واحد سقطت السبايك في اي عثماني لا حدود لها اطلب مساعدتي وسوف تجدها يطلق درون سبايك بحوزتي احذروا هنا قتلت سيد جاك سأعالجك السبايك سقطت السبايك في الوسط سقط حامل ال spike. آخر لاعب باق لدينا سقطت ال spike في A أحسنت صنعا أطلقت السقف أنشأت الحاجز هم أطلقت السقف آخر لاعب باق قنبلة تتفجر طبقت ثلاثة لا تفرغ جعبتي أبداً آخر لاعب باق سقط ثلاثة أداء رائع جهزوا أنفسكم سنقاتل مجددا ذراعه لسبايك سقطت لسبايك بي لاعب باق هنا القشر السادر ظلال متحركة سأعالجكم يا رفاق نتحمل سبايك لدينا سقطت ال spike B. أعيد التلقيم أطلقت الصق أعيد التلقيم هنا حان وقت الصيد هنا عشر ثواني تبقى عدو واحد أداء رائع تكمن قوتنا في اتحادنا لا تنسوا ذلك I, I still the eco for like one or two more rounds. Probably just one though. Um, wait, uh, Silver, uh, I'll give you my weapon. No. Well, anyway. Yeah, but see, like, what are we doing? Like, nobody knows what we're doing. That's the problem. Yeah, I know. So Joel and Julian, سقطت السبايك في بي Jesus fucking Christ, will no one push with me? Well, I killed this guy. كيان واحد ظلال متحركه أحتاج للحظة فحسب آخر جولة قبل التبديل لا يمكن أن نحتفظ بأموالنا بعد هذا لننفقها يوجد سلاح الجبهات هذه المرة ألم يظهر أي نمط متكرر بعد؟ أطلب الوفاء زرعت السبايك أعيد الطلقين آخر لاعب باقي توازنكم حتى النهاية اتفقنا؟ جيد لسبايك أعيد التلقيم من التالي؟ تبقى عدو واحد للمقاومة سوف يستفيد أولئك الحمقى من قضاء بضعة أشهر من العمل في مزرعة ما المساعدة عدد من الأعداء في A الجدار تبقى عدو واحد تقدر لسبايك في A الطرفين فإذا سقط أحدهم سيتبعه البقية أحتاج إمدادك شكراً آخر لاعب باق سقطت لسبايك في منطقة المدافعين زرعت لسبايك القتال من نحن لنرفض المركب هنا تبقى عدو واحد وقودي بسلام ابحثوا عن ظلالي فهي سوف تخفيكم Atlas Pike. Leto hinuni. بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون عدو في A سقطت السبايك في A عدو واحد قنبلة ستنفجر سلاح هنا كان ذلك آخرهم كونوا يقظين قد لا يكونوا جيدين لكنهم لا يزالون خطيرين هناك من يشتري هذه؟ شكراً أيمكنكم مساعدتي؟ شكراً جزيلاً لن يحصلوا على شبر واحد كشف المنطقة من التالي مصمتي الآن آه. لن يموت حلفائي زرعت السبايك آخر لاعب باق على معلوماتي لا تعطوهم فرصة للتمركز عدو واحد سقطت ال spike في B. ال spike في B. هنا نقطة الفوز أعرف كيف سينتهي هذا بحاجة لمعدات شكرا ارتحت واهرب جار مسح المنطقة أمامنا خطط لسبايك في بي تبقى عدو واحد فاز المدافعون